मॉर्निंग सभी को स्वागत है इस ब्लॉग में और आज हम लोग सबको ही जानते हैं कि आज हम लोग दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं और दिवाली के त्यौहार में सब तरफ अलग अलग मनाते हैं तो हमारे यहाँ किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है ये मैं आज इस वीडियो में आप सबों को दिखाने वाला हूँ और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स रहेगी कि हमारे यहाँ किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है दिवाली का और उस दिवाली का त्यौहार में शामिल होने के लिए आप सबों का स्वागत है और आप सभी लोग इस ब्लॉग पर बने रहिए और त्यौहार का मजा लीजिए नेक्स्ट तरफ देखते हैं कि हम लोग आगे क्या करते हैं तो आगे आगे देखते जाइए क्या क्या आज होता है अब हम लोग चले नदी the sun rays and कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग नदी में हैं और नदी का पानी पूरा साफ है पूरा इधर पूरा नदी है देख सकते हैं आप इधर जंगल भी है हम लोग का इधर बगल में और इधर पुल जैसे आप लोग देख रहे हैं ये हम लोगों के बैल सब हैं बकरियां हैं बच्चे हैं और ढेर सारे अभी इन लोगों को धोना है साफ करना है एक एक करके और बहुत ही मुश्किल है इन लोगों को धोना क्योंकि डेगेंगे कूदकेंगे नाचेंगे भी क्योंकि पानी में घुसने से डरते हैं ये देख सकते हैं आप लोग ये लोग धो रहे हैं अभी इधर ही भाग रही है वीडियो से डरती है इधर देख सकते हैं आप लोग कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं और कुछ लोग बकरियों लोगों को धो रहे हैं ये देख सकते हैं हम लोगों की बकरी बहुत सारे हैं अभी बहुत सारे को धोना है अदम मुंशी हम लोग की मुंशी देखिए आप है सब लोग आए हुए हैं देखो देखो ये लोग बकरी धो रहे हैं बकरी बाहर <laughs> बकरी को नाल ला रहे हैं अच्छा से रगड़ो अच्छा से अच्छा से अच्छा से अच्छा से हाँ नहा धोआ के निकल गई ये देखो ये देखो ये देखो पत्थर 喝福建奶，喝福建奶，喝福建奶，喝福建奶，喝福建奶。